Fala que ele foi o ganhador, fala que ele foi o ganhador. Deve um atrás. Tá? Deve um atrás de dois, tá? Tá o e usava aqui. Cadê meu mano, hein? Fala que não foi ele que ganhou, fala que não foi ele que ganhou.